Anoche estuve mirando su cara hasta las 3 Escuchando esa voz con la que sueño todo el mes Se llama, habla de cosas que otras no deben ver Colgamos y la llamo otra vez Pa' decirle que sentía más plena que no voy a echar el freno que la quiero comer Que la voy a echar de menos cuando zarpe y eche remo y que me tiene su red eso por salir fuera, hacer tu comida y tu cena y ver entera tu piel Estrellarme en tu piel Estuve mirando su clarita hasta las seis Después de una noche loca de saltarnos la ley estoy haciendo café Solo estás de rodillas recupero la fe Tengo muchas cosas que hacer Pero siempre tengo un hueco para darte placer A mí me da igual que vistas Prada Chanel Me gusta más cuando estás con menos ropa que al nacer Y pienso que Lo mejor será llamarte para irnos a otra parte y tatuarte la piel Con mi lengua para si hacer que te venga Mientras a no hay tregua que mi pulso se acelera y tú gritando a la vez Cuida que ya son las tres, esto quita mi estrés por tu cuerpo sin estribor divisaba una sirena Tiramos el ancla, chocó con la arena Cantaba su vaina, yo pensándome en saltar al agua Balanceándome en aquella tabla de madera Me arrastró al fondo del mar como si de un muerto se tratara Me salieron branquias en la cara, aletas en la espalda Ahora vivimos en la Atlántida y tenemos un piso vista panorámica Esta cromada de oro es tan cromática Bella como Europa y pura como África Que es difícil que me encaje en la gramática Se sale del margen yo de tono ya de mágica Ya dejo de hacer tenso en el parque matemáticas Escribir flojas sobre una base de metálica De a mi hermano fumar en bases metálicas Solo queda amor y caras pálidas, vanidad Ella se hacía conquistando mi mundo De oceanía entre sus mares más profundos Su fuego lo fundo conociste yo ya estaba en el punto Ahora toco tu punto Te unto en hasta solo el corazón te hurto Meto mi poema dentro de tu asunto Te unto, nena, eres mi cena y mi culto No quieres droga, solo toca mi bulto Llevo un bulto en el gallumbo para dar humo con mi queen Soy un puto rayado desde infantil Ya no puedo discernir entre estar drogado o clean Ya no puedo convivir con este sentir Ella jugaba en la Champions League, yo al fútbol Ella escuchaba a Silvio Rodríguez, yo adicto a Charlene Ella humeaba Chesterfield, yo hachís Ella planeaba una vida pero no conmigo